v bistvu zelo velik, um, še posebej glede komunikacije in dela v skupini. In mislim, da je to nekako te postavil v situacijo, kjer se moraš povezati s tistimi, ki so okoli tebe. In to je tudi zelo pomemben za naprej v življenju. Mi bi mi definitivno dal to uh, širše obzorje pogledov različnih na en problem. Ne? Pač nek optimizem, da um, na življenje gledam pozitivno, da se vsak cilj da uh, doseči da mi je voljo do stvari, ki jih sicer ne bi pač šla početi v življenju. Veliko praktičnega dela, um, pa tudi um, naučila sem se komunicirati. Veliko ustrajnosti uh, in komunikacije v skupini z drugimi ljudmi, s tujimi ljudmi, z mimoidočimi. Marsikaj se da tudi na faksu naučiti, ampak um, bi rekel, akcije pa nekega mreženja um, dejansko deliti izkušnjo z ljudmi. Mi bi mi dal ogromno volje, nove volje do življenja, nove lana, eh, predvsem to, da se znam zelo odločiti, pa stati za svojimi dejanji. Eh, tudi naučila sem se komunicirati, kako komunicirati s bilo katero osebo, eh, kako biti potrpežljiva z njimi. In pa da moraš biti vedno pripravljen sprejeti nove zile. Možnost spoznati nove ljudi, ki jih drugače ne bi spoznal, uh, veliko bolje sem bil organiziran. Um, dal mi je izkušnje, pa dokazal mi je, da sem zmožna veliko, kar sama mis sem mislila, da nisem. Orientacijo, predvsem, um, zboljšal mi medosebne odnose, mislim pač, kako pristopam do tega. Bolj spoštujem medsebojne odnose in pa še um, razvila sem malo več empatije do drugih ljudi. Eh, to ustrajnost, ker v šoli se pač bolj na kratkoročne stvari delamo, da se če sam za en test, medtem ko MEPI pa traja 3-4 leta in ne smeš obupati eh, na tej poti.